क्या रिया भाई तेरे रिश्ते का हो जाएगी ना तेरी शादी जन्म में दहेज यार अबे दहेज मांगते हो तुम्हें शर्म नहीं आती एक बाप तुम्हें अपनी लड़की देता है उसके ऊपर से तुम दहेज मांगते हो ये साले दहेज में गाड़ियाँ मांगते हैं और उनसे आग मुझते हैं फिर अबे इतनी औकात है तो तुम्हारी अपनी लेके दिखाओ मुझसे उल्टा दहेज मांग रहे थे वो बहन चो तो अरे बसीम दहेज भी क्यों ना मांगे क्वालिटी तो मेरी खराब है इसकी अबे नाजिम मैं ये कह रहा कल एक लड़का इतनी बेहतरीन तरीके से सिगरेट पी रहा तू नहीं पी सकता अबे बो क्या पी रही होगा मैं पी के दे छोटू सिगरेट अरे यार मजा नहीं आया नाजिम मैं कह रही हूँ उसका अलग ही स्टाइल था अरे मेरे कद्दू का स्टाइल है उसका तू बता सिगरेट किधर किधर से पीता है यार जिधर से सब पीते हैं फिल्टर की तरफ से मैं फिल्टर की तरफ से जलाता हूँ मगर बसीम उस लड़के ने चार छल्ले बनाए मेरे सामने ओलंपिक में कितने छल्ले होते हैं ओलंपिक में हमें पांच छल्ले मैंने नौ बनाए मतलब पांच छल्ले ओलंपिक वाले रिक्वेस्ट करके लेके गए मुझसे और बाकी के बचे चार बाकी के चार तेरे बाप ने दिए ओडी वालों को वसीम लोंडे में टैलेंट तो है ही जा सकता है इंडिया गोट टैलेंट में लेकिन उस लड़के ने नाक में से धुआं निकाला था ये नहीं निकाल सकता नाक से मैं नाक से पी लेता हूँ मैं मैं नहीं पी के दिखाइए अरे जैन टैलेंट तो इस कदर है ऊपर वाले की रहमत से घमंड नहीं करा कभी दस सिगरेट पीनी थी दिन में बीस पी रहे हूँ आजकल बस ये टैलेंट तेरे अंदर अरे पापा अंकल अंकल मार क्यों रहे हो अरे बीस बीस पिएगा छल्ले नागा छल्ले अरे अंकल क्यों मार रहे हो एक ही तो पिया आज बंदे डिब्बी निपटा रहा है पूरी अरे अंकल मारे मत अरे अरे अंकल ये तो छोड़ो बहुबली कितने तीर मारा एक बार में तीन ये चार डिब्बे एक बार में अबे इसे छोड़ जग दे जग तो अंकल जग लो अंकल हल्के अरे अरे मार अरे अंकल सुनो तो सही तुझे बताने की जरूरत नहीं है घर पे बाल्टी रखी हुई है भर भर के मारूंगा अरे अरे भैया बड़ा मारा रे अबे एक बाल्टी भर के तो मारा इतना थोड़ी मारा एक बाल्टी भर के अरे बाल्टी खत्म होने के बाद टंकी चला के मारा पूरी रात टंकी चलाई है ये साले उस चेन हैवी की कारस्तानी है उसकी वजह से बैठा हूँ मैं मेरे पास एक प्लान है क्या था हेलो हाँ जैन साहबी वो तेरा रिश्ता ना होता ना रंड में तो मैं वो तेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं तो एक घंटे के अंदर तैयार मिल माँ बाप आ रहे हैं लड़की के अरे बहू इतना बुला क्यों रिया है अरे रिश्ते वाले मुझसे बर्दाश्त ना हो रही यार जब हम जाएंगे जब तो आएंगे जाएंगे मतलब अरे वो लड़की वालों की डिमांड है कि लड़के से अकेला मिलना चाहती है वो तो मुझसे अकेला मिलो निकलो यहाँ से गांडू सही है दफा हो जाए जल्दी आ जाओ यार ये हैं अपने दमाद जीते रहो बेटा जीते ये वाली टाइल्स कितने तोड़ी है ये संस्कार हाँ मैं क्या कर रहा है तू हाँ अंकल वो आपने शोरूम देखा है नेक्सा का हाँ लल्ला देखा है जी सर मैं उसमें मैनेजर की पोस्ट में हूँ उसका मैनेजर तो मैं हूँ अरे अंकल वो बात सही है आपकी उससे आगे वाला जो है मैं उसका हूँ अरे उसका मैनेजर तो मेरा लोंडा है अरे अंकल वो भी आपका लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो उन दोनों शोरूम के बीच में है ना वो शोरूम अरे बेटी चौध अरे उसकी मैनेजर मेरी बहू है अरे अंकल मेरी पूरी बात तो सुन लो उन दोनों शोरूम के बीच वाले शोरूम के सामने जो छोले भटूरों का ठेला है ना वो मेरा ही है खासियत बता दो अपनी चल अरे सर खासियत का आप क्या अंदाजा लगाएंगे मैं इस देश में चलने वाले सबसे बड़े कंटेस्ट में कल ही जीता हूँ कौन सा कॉन्टेस्ट जीता अभी तू अरे सर वो फेसबुक डीपी कंटेस्ट सर मेरी आरिफ के लोंडे से सीधी टक्कर थी चॉकलेटी बॉय उर्फ हार्ट स्टीलर कलुआ ऐसी कुछ करके नाम था मेरा ऑप्शन था ए उसका ऑप्शन था भी सर कुछ देर ए, ए, ए, ए चले अरे वाह बेटा वाह अजी देख रहे हो कितने नेक काम है इसके डीपी कॉन्टैक्ट जीता मुझे यही लड़का चाहिए अपनी लड़की अरे मेरी आइटम को पसंद था मुझे पसंद इसके नेक कामों ने मेरा दिल छीन लिया काल बारात चाहिए मुझे चौखट पे सही है ना आओ आइटम आओ ज्यादा इमोशनल हो रही हो तुम माइकल जैक्सन क्या आज रिकॉर्ड तोड़ देगा इंतजाम कहाँ है मेरा अरे यार वो घोड़ी तो घोड़े के साथ भाग गई तो मैं काय पे बैठू अब एक इंतजाम है भाई चलना तो अबे साले हाया भूसा भी के लिए आया गाधा भी आता है इससे बढ़िया और यहाँ कोई है भाई स्मार्ट तो लग रही हूँ वैसे इसमें नजर ना लगे टीका ला अरे वसीम मजा नहीं आ रही है मुझे यार यो घोड़ी के आगे से बच्चा बैठे हुआ होता है ना यहाँ बैठाना चाहिए हमें तेरी बहन का कुत्ता मार और बिठा ले बच्चा ही नहीं आगा बहू मेरा कद्दू करे शादी मेरे दोस्त के साथ ये पारी ना पारी अरे अरे मेरे पूरे अरे अरे बेइज्जती करवा इनने लूट ली मेरे सोना अरे भैया दूल्हा है तू तेरी अपनी बरात में पैसे लूटेगा हाँ? बेइज्जती करवा रही आज आज आज अरे अरे आज आज आजा बारिश का वो पैसा की बारिश अबे पैसे लूटने वाले अबे पूरा सौ नोट बंद जाएगा मेरा अबे एक रुपया रह गया अबे Ayo dong, kita lihat baris ka po, takot si बस सालों छह घंटे से पूरे नाग बने पड़े हो तू नहीं बताऊं अरे बस कर बहुले ना आए नागमणि अरे रे रुक जा के नागमणि लेके जागा पूरी चल बहु कहा है हमारी नागमणि ले चलो अरे अम्मी एक गिलास हल्दी का दूध ले जल्दी से मेरी जान पलंग तोड़ूंगा आज तो यहाँ तो पलंग है ही ना अरे गद्दे ही फाड़ दूंगा नाजिम ये तो बसीम निकला आदमी हाँ, मेरा तो प्लान है अब्बा से पिटवाया मुझे बाल्टियों से अबे सुन तो ले अबे देख नाजिम मेरा इस शादी में उठा करोड़ों रुपया तुझे पता ही है लेकिन मैं लाख रात तो फिर भी मनाऊंगा